What's up guys, selamat pagi dan selamat kembali ke channel So hari tu kita akan cuba makanan lagi Makanannya breakfast pun menu Hari ya kami dah pola nasi lemak pun ha, Linknya ada di atas tu lah Adalah entah di sini, kita orang carilah <laughs> So pagi tu kita akan cuba sandwich ha, Dari hybrid So hybrid tu ada macam-macam jenis Hanya ada So ada club sandwich, ada toasty, ada sandwich biasa Eh ada set Setnya ni Angka Oh melio main Angka tu pagi tadi Angka ya Oh So set paling komplit pun lah Sebab apa yang komplit? Sebabnya ada Chicken ham Ni ada sausage Ni ada telur Ni ada hash brown Ni ada coleslaw And ni ada baked beans So lain setnya ada Lain barang lah Certain yang saya dah Tapi kami ambil tu Sebab si mau ambil banyak Tok pun <laughs> Tok pun dah banyak tu Don't say You don't say You don't say. Cerita awak dapat habis sih. Uh, ah, Mungkin habis macam biasa, kami akan kongsi dengan orang lah. Ah, orang dekat rumah tu, ramai, you family tu. So, sebelum kita mulakan, jangan lupa mung kita enjoy video. Tekan like button. Mung kita belum subscribe, apa kita tunggu tu? Hey, kita tu, ish. Subscribe, tekan subscribe buttonnya. Sila mak, uh, ah. tekan ya. Dua saat ya, tekan. Ah, dah. Okay. So, tanpa mau masa, jom kita mulakan video. Okay So Apa kami mau coba dulu Banyak gila depan mulut tu <laughs> Yeah boy Tapi kita minum lah Ada kopi tu Kopi ais Yang mana Okay Banyak rasa kami coba tolong lah Set tu Botnya paling besar Senang kata lah. Okay kita coba set <clears throat> And Setoknya akan datang dengan roti nyempun. Soalnya ada bahan nyempun. Iban nasi lah kami makan tu. Yang hilang roti tu. <laughs> Sudok garpu. Kita mulakan. Mandu. kami order macam ni model uh, mau pada hong kami order kami whatsapp nya pun nombor kami akan tinggal nombor lah dekat description di bah kita orang nanggal lah so kami whatsapp nombornya and kami uh, just inform uh, kami mau to to to to to to ni akan pada ni akan tanya uh, bila mau collect so kami order balik collect pagi tadi Oh my god! Wow! buang dengan kita orang nak makan di kedai kan nak makan di rumah kami makan di rumah sebab break kita orang langgar malas nak pergi kedai kedai ramai lah orang dek hmm. sosisnya ni ada option uh, chicken or beef kami campur lah so ada beef sausage atau chicken sausage jempol kacang sikit Baik Chicken ham Hmm. Sebenarnya berharap ada pisau. Tapi saya dah. So, pergi sudu je. Sudu plastik. Hmm. Jangan makan lupa makan sayur guys. Sosis. <clears throat> no. Hmm. So saya campur tu Bisa tahu brand apa Mungkin hilang tau Komen bila Hmm Okay last kali ni pun omelette Siapa makan banyak Saya tahu Banyak itu habis tak? Ok, kelak kita kembali tu tak Kita tukar lah Ok, kami pun dah confused tu Rasanya tu Oh Tu teki hem Nah tadi tu nak kami makan tu uh, cheddar chicken. Betul lah ada lupa ke mana Oops, salah guys. Kita cuba chicken eh the Kata tepi

Peguei disso.